ऐक आपल्याला एक मसाला चाय आणि रोजचं काय बनमास का हा चल घेऊन बिर्याणी पेरीने ना कडक अद्रक वाली चाय आपल्याला आहे ना एक इराणी वाली चाय किती किती काय किती काही विचारतो स्टील का स्टीलचा का काटोकाट भरून हा. कांची का वेटर मला ना ते डिप्टी घेऊन ये चल अच्छा ऐसा है क्या तो मेरे लिए ना दाउतीस वाली ओला एक्सक्यूज मी एक turmeric green so turmeric grind कर लीजिएगा और ग्रीन टी के लिए पानी almost two and half minutes microwave कीजिएगा three tea bags okay three green tea bags उसमें डिप करके let it stay for like five minutes and then get it That's my perfect sip of tea. फालतू अरे उकळत्या पाण्याला चहा म्हणणार बसत सुद्धा नाही आपल्या भारतीय संस्कृतीचा अपमान आहे